Andale. toda la vida pues, se ve bastante tranquila, ha sonreído mucho, pero está por la cara de toda la Ahora sí, se acaba el bonito espíritu, la cara de la pues, Dios lo bendiga, le da mucha gloria. Amén. Dios, lo proteja, lo bendiga. Chinga su madre, Chespirito, 47 mil veces, güey, cada vez que ya no respira porque se murió, bendito Dios. Muchos putos días netos, Chespirito, con todo respeto, chingar a tu madre al panteón, con tus gusanos y tu pinche olor putrefacción de carne podrida, porque ya tienes 89 años, 85 podrido y dos días de, ¿cómo se llama? Evolución calavérica, culero, que huele a mierda la vida, este no importa todos mis amigos